Salita ka na. Uh, eh? <laughs> Cute na yun ah. Cute. Ganda. Ganda is Carly. Ganda. Be. Manandila. cute kita. Kita.